teri yasulayo anti gavumenti yamusasulanga okusuza abantu munsi kyabaga buli omu ayina ensisenene abatalina babayamba balwadde mungota bagera ekizula nti ate ewakajeko waliwo eyali asuzeyo nomu musanje negamutuukako kakati kano akasajja kamirandira ka nikatandika okuyimba baani abaali eza mongoota muliwo abaali eza mongoota abanga baali eza mongoota nikatandika okubamenya nakalago damali kajiiko sungula kati nga bomukidala baddamu nerwembaawo akasajja nekabafugira omutego akasajja nekabafugira omutego kakati kwe kusala wu kamirandira ee nakala gonde damali nebanne abali batidde nebaganti ah, akasajja mukawere ku mbaga za bagaga tekayimbirako ho <laughs> kali kaine ekizindalo kyako kachikula ngongo kumusajja mu ngongo mm. waliwe kwanga nga baliita ngongo mm. Mm. wali omusajja aliyo wamanye nnyo mm. engongo mm. Eh. nga bamuyita mabuto kakati ono omungongo ye yajja n'ekizindaalo ekyo nga bo tebakimanyi kakikweka dda kagenda nekakiwonika ku gaali yako oh! <laughs> ngaembaga bwebanga eri mayiro emu kate kakuba kakuba eno abali ku mbaga bonna ne badduka <laughs> kaleeta ekizindaalo abali ku mbaga bonna nga batema butemi <laughs> nekagule <laughs> eh, eh, nga kagula dda ekidongo kyaku ekizindaalo eh. kijja ku musajja muongo kagati naye mukiseera ekyo nga bakagobye kumbaga bagenda bakagoba kumbaga zabakaga nti kavuwale waaliwo omusajja omubulizi wenjiri nga bamuyita yosefu serwanja yeyaga nti aa ah, Joseph Serwanja wakabaki obamsa ewangi hmm. kumbaga ja kuyimba mirandi ya mumuleti omulizi wengine akiriza eh kakati ataba ne batandika hmm. nga naba naba okuchalo e, abayina emikolo nga sibana bawaka nabonga e, bajikolera wa Serwanja e, Joseph Serwanja jekayimbira kasombolesha Joseph Serwanja yakagoba a ah, a ah. bwebalaba ne batandika okugamba owaye naffe batulimba akajiiko yajja wano sungula simanyana ah, ebisibisi ne kajeema katandika okuba emizike okuba ebizindalonti eh, eh. nga eh. gye bawasiza abantu n'abatali baana be nga gye bawasiza ye wali abantu kakati nakalago hmm. ne damali ne basala olukujukuju nebagende wa musanji nemugande akasajja katuvuma sajja kayimbe nyimba abaani abaali eza mongota muliwo abaali eza mongota abafu abaali eza mongota <laughs> ngaakasajja kabakuba ate n'abantu nabo omaye abantu bawaga nga bawaga kyabalumadda <laughs> kandi musajja kyava ababuuza nti abavuma ati nti twali eza mongota zo ziriwa <laughs> zuzirwa musanje kati olwabuuza e. Eh. mm. sikukwata kasaa ah, ah. bekye baali balowooza mm. abuuza kalago nedamali tyabange kasajja mugamba kabayimba kamirandira ezamongota kayimba ezamongota zeziriwa zezamongota nganange nsisiraba mm. <laughs> ezamongota zalagawa kakati ebintu byammwe ebyo ewange mubeyo mugende wakulira ebyamateeka e, e, e, e, bamuyitanga katebe yali badde nga sabalabuzi w'ekiseera kino muugenya mm. bwamuyitanga katebe ensonga muzitwale wa katebe mm. ate bwakatebe baalinnyayo eh, batyayo akasajja nekaddamu baani abaali eza mungota muliwo abaali eza mungota abafe abaali eza mungota akasajja kamirandira kabafuukira ekyetere ekyetere kamirandira kabafuukira ekyetere eh, eh, naye ekizindaalo kyakuŋŋanyanga abantu ekizindaalo bo baalikyamanyi mingi kakweka ekizindaalo kyako nafu eh, eh, naegwe ekikola obubi muddira obutabo bwange mubiteeka ku byawano ah, ah, nayeira tamala ebyafa ebwe bivaani ntiotulamubonokati eh. obwakabaka obwo nze wayogera ku bwakabaka bwe bundago gambulabobulina ebintu ebifaanani obwafa ah, ate watusoma bya bayibuli ebifaanani ebyabamusa ntuka nti byabamusa ebyonga bifaananyimu ebyolwbintu ebyo ebyo ntoyo nze sibyagalidda mujja kuŋŋaana okuwandiika kakati nkugamba mm. kati nawandise akataba kokubiri aka ye musanje part 2 usoluganya eh, part 2 yes nga singizo fall apart bwa following bwa following bwa nolo ngati is mm. then waliyo gundi eh ani kubanga nono naye yali gundi yali muzukulu wa okonko mm. eh how the politics of our uh, Kazurunis countries uh, saving eh, a tongue from his own silo teeth will carry a street in bookshop movie no one who wound embedded about you at a mari a katamonga sanyu kide one of two first so trivia yes yes why mafia yetuse ku mafia jemulwana nayo ongezi nyo in fact bachali together president tayina mawulirisho nachogera eh, tamalinda kana eh ba mafia ba sasa sisi ba mafia ba sasa sisi mseveni yabakubie casualty number 1 yebeshi tayina send mseveni tayina send ndinkubulide mm. bebabadde bayimiriza abo opposition ba mafia sente zibaina mpitivu meeting bajirwani demo ntoya pusi n'abagamba nti mwe muli bajoozi buli document yonna gye mutwalibwa pulezidenti zengiwandiika naye amabanja agantwala singa saba zino biliyoni kumi kulimba kaliisa nekibayo netaano biliyoni amabanja gantwala yagenti amabanja gantwala naye munyambyeki aina mabanja kenkana tumine chimunyambye mwe eranze njagala kati nange ngira kuba fukiranga mirundi atalagirwa omanyi hmm. mukama wabwe bali batumye bate bakyalabika batumye omuntu n'abakambo walira mwe mumwogera musama sama n'ebigambo mirundi saina byuma bitukwata byuma kyebyo byuma kyebyo omusajja namugamba nti gende wa mukamawo alabika yamuwa ebyuma ebyo ebyuma bitubuzizo obwekyusizo eh, byuma ki ebikwata amaloboozi nebikwata n'ebifaananyi nebikwata ki nedda lwaki ayogeza ono nono namuga nti tomutakula tomutakula <laughs> tomutakula kuba atuwulira ye oyo omusajja mugezi atukuba kututegeeza nti atumanyi naatukubako eddoozi katono naye tukantabirina omusajja mugezi tukantabirina details zonna which is true i edit amanya ge boogera mazito nnyo but uh, as a senior gund mm. what's my aim to expose them maybe what kuba amaloboozi abantu bagamanyi kati waliwo akatambi akafuluma nga oli alamuza eh, ali n'abacyayina nti omutima gwammeka anti nabadizizaawo mukeberera amaloboozi gano oba amapya gegamu abatyanga abantu mumalwaliro kubati that time babalimbanga ntibiriiyo akabenja ah, abantu kebali bakwogerako wanoanti ah, ah. kakati nti empulya muwundi nali naye kabulira dda ti omusajja tumuwa obutwa omusajja omusajja tumukuba amasasi tudire edivayisi tugiteeke wansi wa motoka ye bwatuke ne babagaa nti abatta amukozesa abatta akumibwa special forces mm -hmm. ate ayina uh, device mu motoka ye eh. eh, olinaga nti nze nina boda boda yange ate nagitegere gye bazipangira those boda boda that are used to kill people zibagiramu parts ezenjawulo ino where they are manufactured ezattanga bantu gundi baani ezo ne bwogikwata tosobola kutegeera bagigatta parts nyingi i know where ebera ya myera ebera ya myera kandi baganti a ah, ah, tumufunire malaya amuwo butwa tanti abera ne nyundu abakati bamutya tekaka tunamukola tia amanya no bagogera bo musemo ai mm. nibaganti a ah, tumutege sente nakale mamuyole uliya mutwali nga zomu wa sente nakale mam nzi nini ekintu bwolaba ne chance nzi bwembera mbantu nga ntudde ne yasamule mirundi eki ngovamba ni nyamotoka bwolaba nechagide ku muntu kusimunga muvuma aha baga omukubira anonymous phone anonymous call no locating wali chibula bakubamba simunga ani longo namba longo namba ebera kunze ebera kunze longo namba okikubira kunze Yeah, <laughs> you know all of these things. Hey, ba bakubisa anonymous call. Hey. Ba bategere wali. Ubategere mu eh, area mu Then bakole batia. Bakuti. baga nti aa ah, ah, kawesi gundi kilumira was his target did not have security this man is guarded by special forces tikakati solution yiriwa tiee eh, tufuno mukazi ayambali blabuzi enjulifu ajiteke kichubanchu nkula kumuchi saji kunyumiza ndi kukera wamu sibali ito mkaza yebi seka puti nga blouse ajiuziza ndi mwami mirundi ya biafe biya babi ni mbiogeri lewa nunga nina mwamu serikali ni mwaka ndi haa ah, biya babi biya biya mkwano what are you telling me natandika okukangana neŋgamba omusirikale nti mugyeko kabuuti nga yeyuziza yeyuziza era bagambye nti muteekawo abamawulire bangi olutuuka eruzira gye bamutira tavaayo kyova olaba nti akisidenti tebagiwandiseeko mumawulire gaabwe sambolekebunaye bagambye nti balagidde abasecurity ate nze ngenda ku polisi okukola statement hey. nemubakwasa nayinamu abamilitary polisi abankuuma ne polisi yayanguwa mangu osiwaawo kubanga there was no where this man came from kulwentebe kuva otuse wazana kunkulungo mm. yavaawa yava nyanama yalyetoolodde ate yalijidde muzivaentebe yavaawa emotoka za pulezidenti zaali zakamala okuyitawo ngemotoka zonna zipakizizeki kati where did he come from to hit my vehicle head on yavaawa gwaliovaawa nali nva ntebe hmm. emotoka za president neziyita kunkomawo zana tutuuse ku nkulungu kyekyatuyamba twali tetudduka tutuuse we tuwitira kakati sayidi eno kati yavaawa kubanga ate emotoka za pulezidenti yaziyitawa kubanga bwoga nti ye yalisikinga nayingirira egindi ekibuye najja nga yali kuludda lukyamu emotoka za pulezidenti yali talina wazikati weyadidikamu from adde ku ludda lwentebe yali avaawo ati yali amumanyi ba baali bamutta yejalemeddemu ngaaguguba nendowooza alina pisito nasooka mujimba nimuisa mudisa nengkanyo kwebweru kamando sitairo amanya ko gayo oh, ngera kajuza gojaga ne mubashomali temuli ba komando kuba batono tate ko wewa fe wewa fe ko zita echa echa ndeka sam second thought ya ina akawala muchi irakote kanyika kakati mu psychology a personal suicide mission abamusiru okutambula naki nenfuna mu feeling nti bayina ekifo mwe bakyakalira entebe nga kigalibwawo saawa ki emu he was rushing baleme mugalirayo kubanga bano pulezidenti ndooza tebamubuulira ebyakafyu byaggwawo bodaboda zikola okujjaku mu kampala bodaboda mu byalo why tebiriiyo kafyu yakoma ebyagundi ebya kubanga abantu mubalimbye ekimala mwabalimba emmere teyatuka teyatuka ni mbalimba amata katikuwa diyo tia kampuni yono ujiteka kondi ya supplying amata anga tegali yyo amata tegali yyo yes nienga kampuni baji wa sendi ilano ujiteka baba nja masiki nazutu yes kakati ma ma gundi masikis 81 billion tezeja katikuwa diyo for the children we are going to school katikuwa diyo Eh, oda other gund kati abantu bwe babategedde era mpuli abagamba mbumwe tubaze bagwa misigo ne bagikugjamu tebakyaddayo bwe wabalimba luli oyinza okubiddamu thats why i think the president is now kakati nabagamba nti akedi baagala ziwamba era nemba kubira akatambi nga baga nti akedi tulina oziwamba banka zaffe fetu waba ula senta baba sajia baganda tu waba sanga bali masaka na jinja na uwa kakati wa zimbi ya vizimbi bako zechi chetu ino kola tu ino kulemeza au interest rate atene nekundi bali mezigula why bibali me federal bali wazenti banka zezi bitute kakati kankubuli kakati kankubuli mm. batu dini bagamba kuroku bini ndi ministry of trade ikwalichi wandi kuna banu task force balira kisinge abantu badde bakole monitoring what happened baba ise mu prime minister's office nti abange mulete document eyo tujja harmonizing eno etwalibwe e, mu state house omanyi nti ababadde batutta ekiwandiko baba abantu abayise abasirikale babayoledde mu kkubo ne bakitwala mm-hmm. nkubuulira ani asobola mafi bano tamalimi nkubuulira babayoledde mu kkubo anti nze ngatta mubiribiri ayina biribiri bano si baddiini bwebagenda mu ddiini tebaliiyo kankubuulire hmm. bayinza okuba nga badairyotinga kifo kya bwa pulezidenti oba okugamba museveni nti mulaba bovuganya nabo kwabo batunulira kumulira choina go yagala kugeraganya president kakati singa tugenda mm. kumukolo omutamivu na kulembere chitibwa cha buganda what does it mean yetamide mutamizi tamane ah, abanyochi ah, baba chijerega ndio omutamivu ya hey, buganda tifu abagezi hatu ah, bikuleka dikatuvuganya nabo Bana, Anti bana, nkubulira. Abesimbe ku 70 temulira answer. When you read my book nkubulira. Mm. nti nkugamba science, scientific elections a snake in the cooking pot mm. I'm seeing this era kuliko bu, bu, bu, bu, no, bu skeleton inga buzino wafa mchinana kukulunda kwa chinana why the people who are in the opposition I sure I'm saving the agenda bawa angula knowledge they are not interested in power what they need is to create something that will ignite a revolution temagala kulunda is that so yes bama yiba genda bawangula kati baba nonya kintu kyokka bana babwa in effort ya tebaga babwa in tayina resources na network wangu labwa president babwa wine will be a problem to you in councils district chairpersons and parliament siwa president aja ah, bata wanyo nebo president nida taina neti waka kakati nitechenga chirishimu mm. how do we solve this issue one omuntu ya neye simba kuba president ya tekeyo milioni chikumi tubuli ya jozi je kwa do, people can give you money mm. two sentence to school is according to the, the, the percentage you register if you get 10% of the votes you refund 10% of the 100 million. If you get 20%, we refund 20% of the million. Uh, uh, uh, uh, but it's take you. Hey, 20%. And percent in America, mm. Bakugamba, to once an American presidential candidate registers 10% of the vote, the federal government can fund some of his policies. Mm. mubi konsideringa kubanga inachi 20% katina banu mbasabe milioni chukumi toyi za gamba mbo ya piki zeye mpapula najira kuboda voda ne bamu wano na tambura ni ingala biye no the day you go to pick the forms is when you deposit a hundred million we are talking about one, one job why do we say why is it that the, the pope is elected by council of cardinals why is it by itababiso pobona kakati from uganda mm. tetuchalu nda papa kadali kasawe zimia kachinana mwita ntalu nda papa mbalu nda papa tetulimu atu wakati enaita chukiriza enkele vegeda mwaba antubamika umkale kufuruka hey. diwe rekiti de kabaka the buganda king according to the 19 reserve remained a number of names are submitted from the lineage of the first submitted to the Ruchiko the name that receives the highest number of votes is declared Kabaka and this name that name of the winner is submitted to, the, to Queen Victoria or his successors in this current situation the success of Queen is Yoweri Kaguta 7 mutabani wa Amasa Kaguta yatongoza kabaka okusizira kumbererwa kundagani yulwenda abazungu bari zibayinza kukiriza nti kabaka bamuzaala nenfumbi how tikabaka bamuzaala neki abazungu babigamba abaminsani wali oyinza obbi bagamba kakati mwanga ne kalema nekiweebwa bonna bafuga obwakabaka balina endera bbiri bbiri how do you confirm The missionary said, you know, that's your rubbish. And you know, for take away your church. And you take away America, by in one man, one vote, by in a rectal college. Mm. But president, mm. try years where? Mm. Ekitageza, if you be Murimu Musaga, somebody should not just speak forms. No. Already against human rights. Not such human rights. We are talking about one job with the president. Njaka Nkubodi. Habiyarimana ne, ne ntubantu ganya. Bafira munyinyi. Mm. babiri bokka how many tusis perished on that the following day one million how many how many how many hutus are died earlier yes hmm. over president mulike buza njirako hmm. we must insulate the president some of these people gumanche bakola baku gamba nti museveni haba wakizi baba singo ubo unji hmm. ntie ba peasants so to direct them president Museveni mkaluka bili mkaga ya firo bulu emituwala ana 400,000 divorce invalid nga baba ganti mukatiki ngo kaisha ni mungu ufira iranda mia nulubeko ya nalete teka nalete teka bali gana nti we must look at the vote originality unemulonzi ya liya ya galachi tukabula intention hey. don't invalidate the vote kayina wekava katiki kayina wekava mukukanka nako mm. bawala jo bachine kamanta alire walala <laughs> mumukaita invalid vote eh kali kuono katiki kabera wa damiano yalireteteka nibaligana babo nababiramu kakati you cannot everywhere over president kakati bana baje ne bakugamba mm. tigudira alphabetically bala Museveni kana kana Museveni accepted to be sandwiched abeli wakati yao eh mm -hmm. museveni kanunu lebi on the, uh, the top Oba and the bottom nimulagiri abantu nti yabakulembedde oba yabetishi eh, kati bajja ne banyikamu amannya gaabwe siyasa yajja nanyikamu erinnyali do you know that the printing of ballot papers was delayed bamala okuwa siyasa sente kati getudde ku ebyo siyasa yamanya nti Museveni ajja kumusandibwa ekintu kye batasobola kukkiriza n'alya ssente ze kyenda mukaaga ye yali waggulu hey. nga kaguta yes. okuvaawo hey. nadda wansi hey. nga kati yeyowetanajayokomulala yes. yenna naye bayinza okuba nga bakujereka thats why follers bw'oba ne mukyalawo mwabatambula nnyo nabo kubanze nti okutambula n'abange lwaki i fear my children to lose two people the father and the mother at the same time yati wakatuta batuta fena I, I, I usually move alone echoloza mtu wabe hey. Eh, targeti wa hey. Eh, nafya ngabaga lukubako chumakula hey. Eh. omkazi ya alame hey, alame alabidila abana hey. kubanga abakazi agera na dira na ganti atoza ah, ah, kwa kanti kwenye ah, matoja agala nyo atipa jikuli iti denze kari kanjiri kwa zati mubatade kati the two of you die tesonya i move alone at least in the wenfa the children remain with their mother mm. hey naye toyinza kugamba nti eriyo mu nsi obwa pulezidenti gye bulekebwa nagalaale africa tamale kubanga wa polia e cameroni era nga balimu ebyokwebajja nti anamusanvu ah, era kitegeeza kigwe genda ogambe nti bannange twagala omusumba w'ekkanisa eno does it mean that every morocoly comes kubusumbi tugambe twagala deo do you think that every teacher applies because heis a teacher no. we say want a headmaster or a headmistress you think all of the teachers in the school can apply no teweteka kuteekawo qualifications okujjako nga kyebanoonya temukimanyi i cannot hand over nomination papers to a man who is riding a boda boda is joking kuzannya gundi ayagala comity no ate ekitukoze obubi hmm. nze bwosoma akatabo kange mbaga nti ndi mweraliikirivu nnyo wayi chairmani wakakiiko kebyokulonda ne deputy with ya amatures temusobola kugamba nti ensi etuula negamba nti buli myaka kumi two terms akakiiko akabaddewo kagenda where do these people get eh, eh, experience you would say abamu bagenda abala ne basigala mm. but you cannot send the whole experienced people nemutandika butokakati e, e, ekyo kimu ekyokwete nebagamba nti intelligensi zammwe tezibayamba kubaba nabaana baziwamba dda uganda if the president is the one who gave me those machines then why didn't he hand them over to military intelligence or why iso ubane ye ine zaani achi kubulida nti kite geza baliba abi wamba ila bagi nangayu ni pamugamba nti evi umabituwe tumuteke kumu kufanga teba kumva kubini baduka bakubini baduka buli vanaile kanga munga amba ba buli vanaile kanga munga amba ba kakate choku dia ku tv mba kubie nyeze ku social media mba kubie tukuliku teri regulated baduka budusini wengalabiza abwe kujoga mundemo ogwokubiri kagani nkugamba nti ibadimba nnumbe mm. ayiziyo anti mbo somole byama bya muli role ta ba osomole byana muli joyo mukwe ba kadaloza kadisa chabidam ba mufera 10 milioni kaduka nazo wu tikazi mulaka kazi mulaka ne kaduka ni mugamba tizo 10 milioni bali baziwadeze ni batikikate ekiro bazichime nga okutta abantu abo bwerere zisiriza bwenezi gana nga ne vani mpya bagiguze nejo bagigula manyi eyo egenda eh, eh, eh, kuleta sente ate zino nekiro banabo ate wali ojabata sinewe onyokuta neganja kutta babwere bali tusanze bweru ba wali alivuddewo twali kuteyo <laughs> omu kakati andi nkubuulira hmm. nti kakati eyo chairman ne deputy with the amateurs tu mu 1980 twafuna gerrymandering gerrymandering means the cutting of constituencies into smaller constituencies where you have support apache north apache east apache west apache northwest which i'm seeing now how can how can the cabinet sit down and then start creating constituencies for what it would be the job of the electoral commission to create constituencies depending on the law every 50,000 people must have an MOP why does it originate from cabinet you are repeating the mistakes of 1980 Apache North, Apache East why do we accommodate you kubanzi na bagamba ndaa katika ina influence chote na mteme mune mbaga muliba jinga chote siku mtema mu kubanga musobela non mtema mu kati kichote haba amutemamu yuze wanu constituency district umukazi siwa dp kati kati mpulira yu bayi nzani kasoro mubatula hizo nani bazituwala so it could ekita kaza siku kutulamu but we should not succumb to people bana ababaka ba parliament boba ino kugwa why the mortality rate of mps since ca is a hundred bano bagenda kusuka ne mu bibiri why mwatya nankabirwa nankabirwa se parliament yonna kokasi kokasi kokasi tuwe sente tuwe sente ekati abantu bategeera ne bwe tubalonda temukolera enaali mu museveni amala bawa sente kakati why do I pay my wife sente nga malaya kandi ete malaya gye n'ebisoko ebirala it does not matter mm. oba oliwo enaali mu batoli kati abantu tebakyakulonda mm. kuba bategedde mugenda kufuna eyo sente emotoka ya milioni bisatu mm. you were known for extravagance not commitment to the party ekitegeeza bagenda kugwa mm. ekyokubi nimukola ensobi mm. ni musaba mbu emyaka ya musaba ni nsambu mwe tano tujirinkinge no kweyongera emyaka ebiri since you fear the population nga bali babalaba kakati ngala bimuzizayo kababa bemgera kulaba mutali tena bagera ah, ku mugronda yes. uh, tuogera ku mapya bayingidem stella nyanze for example anti nkugambye nkugambye eh. nti mafia yebikola yeresa stella nyanze hey. because Yee, betu, betu. frivolizing politics mm. nti in many cases politics will rotate around economy what are your policies regional integration what's your position on the african federation pan-africanism foreign policy ebi biyo yogera banutuza eh, kaa sibe baliko corruption kakati mafia akakasajja keka wandika stories mawulize akakasajja kaba wamba zona story kekazi wandika ilake wana i'm controlling the print media Hulu my, my, these are my stories kakati kite geza nti media bajirina mm. kati bali beba setting agenda nti mulete bad black mulete zari ze kugamba ti bad black and zari they, they are all naked the difference between zari and the bad black A ah. bad black uh, eh, eh, asitami hakuna manyo zari wani kwa hizo kwa wula bobi wai nese muanga ba, yali bawe nti banyu wange njaka ate neekyo do we have a moralistic constitution in uganda omulamuzi yaluulinga naga nti vetting process ya parliament is restricted to education thats a vetting ngaategedde gabiga negayitemu era emisango mulyagonja gyanavuluga mujja gitegeera tyova na bakamuwana bwekamuwana bwekamuwana bwekamuwana agent waba nabasajja e, mulyago nje jana vulugira wa eh mukoti yabamutadde yaligenze wabwe kulunda mbati nda mulyago nje asana kulunda mbati mulyago nje wacho omchawe tamani no obwai jiji babuvudde ko nkugambi report yakola ku kugonde kuleyo jimanyi nti mulyago nje kino kitongole kya masenyazi hmm. nti mulyago nje yadiranga ababye dole mitwala atano nabaganti basufire milioni 5 ngobujuliza bulina hey. Eh. kubanga bali abasajja bakugamba owali kyenne tuli agenda bali babakote kati contract yeno omusajja president weyagamba abeereyo asigaleyo teyaweddeko eggulo olabye benyenya bayogera tinayajja kuvaayo era bagaye nti walikye tuli agenda bagende bensimbewo mbadde nkunyonyola eh. why do you see a change seeking a constituency and it becomes a headline yes is he does she not come from java java kati wati echaliba nechewunyisa nti jagenda semakula yes. agenze lila she has realized mm. nti after performing badly musebe ntasobola muwa ngataina consider mbo tugende tugende omulage